Хей, hey, народ! С вами я, Чипс, и сегодня у меня в гостях неповторимый, крутой футболист, хорошо знает FIFA Mobile, круче меня играет в нее, короче, э, Димка с канала Football э, Highlights. Всем привет, друзья, и сегодня у нас очень необычное видео, Сейчас Чипс вам объяснит правила. Смотрите, правила такие. Мы открываем 10 паков. И кому падает низкорейтинговый игрок, тот ничего не получает. Кому падает игрок с высоким рейтингом, тому мы даем 1 балл. Этот балл отправляется в копилочку. У кого больше баллов, э, тот и выигрывает, и у того есть право выбрать из э, основного э, игрока, которого он хочет викнуть. Я надеюсь, вы готовы, вы запаслись вкуснейшими печенюхами, всякими плюхами, чаюхами. Э, что мы можем вам сказать? Приятного аппетита и приятного просмотра. Ну, а мы погнали. Ну вот, ребята, мы зашли в FIFA Mobile вот эти самые наборчики. Ты, кстати, зашел? Давай. Раз, два, три. Ты уже открываешь? Да, я уже нажал. О, подожди, я, я тоже нажал. Так, у меня идет. Все. Открываем. Ага. Сколько у тебя ага. последний? Какой у тебя рейтинг? Последний <laughs> сколько? Ну у тебя сколько? 71. Блин, у меня 70. Тебе... Самый плохой, кстати. Самый плохой. Да, первое... Первое отправляется тебе. Так. 1-0. Второй пак у нас просто отправляется ну, никуда, мне кажется. Так, у меня, у меня, и... у меня еще грузится, подожди. У меня еще грузится. Все. Я уже открыл. Подожди, Давайте не говори. Говорю. Не говори. Какой? Давай ты сначала. Теперь ты. 70. 72. Да как? Как это работает? Блин, 2-0. Сегодня Охренеть. Electronic на моей стране. У меня, у меня почему-то очень долго грузит. Есть спорт, я понимаю, что вы мне приносите плохие паки. Но, пожалуйста, хоть интернет нормальный, завезите мне и сервер. Так, ну я открываю. Я тоже. Это третий уже, получается, у нас с тобой набор. Давай по очереди говорить. Давай. Какой, какой у тебя рейтинг? 71. У меня 70. 3-0. 3-0. Мне кажется, это изи катка будет. Так. Но... Давай. Четвертый сразу. Четвертый пак мы с тобой загружаем. Я открываю уже. Я тоже. Сколько у тебя? Какой? Ты теперь говоришь. 71. 71. Давай смотри тогда, смотреть по бронзовому. Ну, 51 и 43. <laughs> У меня 68 с команды недели. Да? Да. 60... Капец, меня, это получается 4-0 сейчас? Да, смотри, у меня 71, 68, 58. Капец ты убийца. Э, на самом деле сейчас и спорт на твоей стороне. Поздравляю, смотри, поздравляю. Получается, получается, если я сейчас тоже выиграю в следующем паке, то уже ничья по-любому. Ну да. Я открываю. Я тоже. Угу, открыл. Как, какой? Э, какой рейтинг у тебя? Не, твоя очередь теперь. А, я говорю, 71. У меня 70, что за фигня? 5-0. 5-0. Капец. Ну давай. Просто ты знаешь, а, я эти паки уже много открывал. а, так вот, ты уже немножечко-то бабла э, отдал и спорт. А я-то чё, я первый раз открываю. Я потратил уже на эти паки 7 миллионов где-то. 7 миллионов? Да, и мне выпало Охренеть. всего лишь два элитных игрока. Так, ну я предлагаю после такой нашей паузы открыть шестой пак, это получается. Шестой, и да? Если я сейчас выиграю, то я выиграю. <laughs> Ну да, получается так. Ну все, открываю. Я тоже. Пожалуйста, скажи ты первый. Какой у тебя там выпал рейтинг? Сейчас, подожди. Открываю. 71. У меня 70. Поздравляю, вы меня без смазочки просто. 5-0. Э, 5-0. Хотя бы шестой, дай мне хотя бы э, в шестом раунде выиграть. Давай. Давай, Открывай. открываем. Я открываю. Так. Раз. Ага. Ага. Давай. 73. Сколько? 73. У меня 73. О, как это работает? Ладно, давай в седьмом. Дай мне, пожалуйста, отыграться. Ей спорт, Нет, пожалуйста. у тебя сколько? У тебя сколько? 73, Было. я же сказал. Не, второй игрок. Ой, а я уже скипнул. Ну, у тебя, ну, у тебя какое было? У меня, по-моему, серебро какое-то 6... 64, по-моему, было. Ну, а серебро ты выиграл. А, окей. 6. Хм. А, выиграл? 5-1. Получается да, 6-1? Меня... 5-1 вроде, да? 6-1. А, 6-1, уже восьмой да. получается пак, давай открывай. Получается 6-1. Давай уже добьем, ладно, давай добьем. Так, я открываю, вот тут... получается, наш восьмой пак. У меня у рейтинг 73. 70. 6-2. Вот, пошла жара. Это получается у нас 6-2 уже. 6-2, осталось два пака. Да, осталось два пака. Давай, я открываю. Я сейчас, стой. Давай теперь ты скажешь. Так я же первый говорил. Твоя так я очередь. много раз говорил. А ладно, 71. 74. Понятно. Это получается Последний уже пак. 8-2. Последний пак, в нем все решится. В нем все решится. Не, не 8, 7-2. 7-2? Да, да 7 -2. А, да, моя мега-математика мне помогла. 7-2. Так, давай. Я открываю последний пак. Пожалуйста. 72, да? Сейчас, подожди. Угу. Последний игрок, я тут кручу шарманку. Давай, давай, давай. 70? А, давай. 70? А, 70 а, игрок из Чили играет в каком-то э, Тигрес. Э, Лига Банкомер MX. И у, у меня... него рейтинг а 72? 74, 74. А, 74, понятно. Он по-любому ну. остается у меня в клубе, потому что у нас счет 7-3. Ну, ребят, как это грустно не звучало, э, я проиграл со счетом 7-3. Мне придется кого-то квикнуть. Сейчас на своих экранах вы видите мой стартовый состав. Я скинул Диме фоточку его. И ему сейчас даем слово, чтобы он выбрал игрока, которого я должен кикнуть. В общем, я выбираю ПЗ, это Дмитрио. А, информ карточка. Я думаю, не очень плохая. Особенно для его состава. Но сейчас оно Excel. К сожалению, ребят, я скачал в него очень много денег. Э, и мне придется его квикнуть. Так у него рейтинг был 68. Сейчас у него, я не помню. Серьезно, 68? Да, 68, а так он был крутым. Я, я же его, получается, натренил. Все, он отправился, ребят. Минимальная цена получилась 100. И цена выкупа 280. Цена выкупа это максимальная, у него, точнее минимальная у него стоит. Прощай. Прощай, Дмитрию. Если вам понравилось, ребят, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, прокомментируйте, ведь это наш первый совместный ролик. Кстати, на канале Димы вышел тоже наш совместный ролик. Пожалуйста, пройдите. Он туда вот вниз, прям вот подо мной вот туда вот, на Димин канал. Там наш ролик совместный. Поставьте лайки, прокомментируйтесь, подпишитесь. Ну, короче, как всегда, ребят, выручайте. <laughs> Ну, а с вами был Чипс. И Дима с канала Футбол Highlights. И всем пока. Всем пока, ребят.